მეჩნია რომ მთელი პროცესი არის არაკონსტიტუციური და მე მას განვუმარტე რომ ასეთ შემთხვევაში მას სრული უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს იმის და მიხედვით საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოს განსახილველი იქნება თუ საერთო სასამართლოსი მიმართოს მათ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას მე მიმაჩნია რომ მისი პრეტენზიები არის სრულიად უსაფუძლო და სრულიად არასამართლებელი